Saluton al ciui, jen i vu die vie dia cio, cae hudio nocte mi volus paroli al vi pri la temo de memoroi, char por mi memoroi esas tre interesse temo, cae mi electis citiun temon, pro tio che gi simple ec estis in conversatio antal quelcae horoi can mi, cae mia edzino. Do, ni ne precipe parolis pri memoroi men, sed ni parolis pri niai unuae memoroi. Do, anto ol mi movigios antauen, mi simple volus pri paroli mian unuan memoron. Do mia nua memoro, mi credis che gi occasis quia mi havas quar iaro in sed mi ne tutte certas pri tio ca mi clarigos quial poste. Um, kai en mia memoro, mi memoris che mi estis hometo, comprenneble. Um, <laughs> kai mi estis en seca uio de rivero. Um, kai mi credis che gi estis nocte. Mi didis credis mute, char mi facte tre mal bone memoris gin. Sed mi estis en rivereto, um, kai estis nocte, kai mi audis ion, kai gi timigis min. Do, post dudec jaroi, mi fakte parolis al mia panio per tiu unua memoro. Um, kai si didis al mi, kai si credes ke tiu memoro okazis, kiam mi havis kvar jaroin, um, kai mi peredigis en la arbaro am kai mi fakte perdigis dum kai horoi, kai kiam mia panio fin fine trovis min, ili trovis min en rivereto, kai mi estis plorinta, au ploranta, char tiu tempe mi ancora ploris. Um, kai tio es es en tute mi memoro, kai mi credes ke gi venes de mi mi havis kvariaduin, sed mi ne memoras tion ke gi venes de mi havis kvariaduin, mi mia panio memorigis min per tio poste, do se si ne didis kiam gi ocasis, per mi tute ne sties, mi sties. Mi scias ke ĝi ja estas mia unua memoro, al mia ankoraŭ ekzistanta unua memoro. Do, tiu tempo, comprenneble interesas min pro quelcae cialoi, char memoroi rilatas al cerbo, cae ancao al lingvoi. Do, lingvoi helpas formi uh, memoroi. Do, mi shatas lingvoin, do mi comprenneble vos periparoli ci tiu temon. Do, Ciam mi esplodis ci tiun temon pli profunde antau kelkai horoi, mi el trovis che ciui infanui circa la mondo suferas de infan agia amnesio. Do, cio esis tio? Infan agia amnesio simple estas le tempo antau quare au sep iaroi, depende de le infano mem, um, ciam ni frigesas cion. Do, por mi, verisaine, gi ocasis entre la agio de quien mi nascigis cae quien mi havis quariaroin. Mi tuta fergesis cion, mi ne povus memori ion ain de tiu tempo. Eble vi povus clarigi al mi pri viei nuei memoroi in la commentaio sube. Sed, shaines ke infanagia amnesio estas simple proceso kiu ni ciui devas antravivi. Do mi esplodis cimpli profunde che mi trovis che scienzi sto in e en tutte ni freges cion de tiu tempo am kai ili credas che gi verschaine o casi pro quel kai chi la nua chi alo esto che eble ni ai cervoi ne so suffice evoluintai do exemple am esto tri parto i qui esto chefe necessai por memoroi Do la nua i du partoi estas la mesae temporai loboi, do ili estas citie, ca il hippocampo kiu estas kain, uh, eh, gi estas ene, mis posas, um, ene de lo cervo mem. Mine estas ciencisto, do ne povus cladi gie, precise gi estas. Sed estas alia grava parto de lo cervo, kiu ni besonas por memoroi, ca tio estas la, la cortexo. Kai esso se interesse, char kiam ni havas unu yaron, ni fakte jam tute am um, formis ni ein um, mes temporal line, a mes temporal line kai anka ni an hippocampon. Sed ni antau frunta cortexo ne esso tute evoluinta. Fakte gi tute formigas en tute kiam ni nur havas du dekjaroin. Do tio estes interesa, char tiu parto de la cervo estes grava por la formigado de memoroi pri eventui, tempoi, cae tio cio precise ocasis dum tiui eventui. Do sciencistui credas che anto ol ni havas du dec jaruin, au ciam ni estes in niai du deca jarui, Um, ni povas memori, compreneble, sed ni precipe memoras eventoin, ah, ne eventoin, sed agioin kiu ni lernis, kai ankao visajoin um kai cosmetica in aferoin sed pos du dec iaroi ni comenzas memori aferoin exemple aventoin kai kio casis en ade aventoi kai kiam ili precise o casis do anta ol ni havas du dec ni ne povas til bone kai longe memori aferoin kiel homo kiu havas pli ol du do esas interesa temo um kai tio esos lo, nur kialo por kial ni ne povas memori cion de kiam ni um, estis infanoi. Sed tio ne tute clarigas, char kial ni ne povas memori exemple visagioin de um, kiam ni havas unu jaron al du jaroin. Um, kai ili credas ke tio okazis pro dua kialo, kai tio kialo estas um, lingvo. Kai kiam ni havas unu al du jaroin, ni ni ne povas paroli ni, eble ni scias kelka in sed ni ne povas paroli pri temo mem kaj sciencisto laŭ statistiko i kredas ke infanoj kiam ili havas kvar jarojn havas vort provizon de ĉirkaŭ kvin mil vortojn kaj tio estas preskaŭ sufiĉa por klarigi la ĉiutagajn aferojn do ekzemple por diri fenestron al pordon al ĉambron do antal tiam vi ne havas sufiĉe da vortojn por um, priskribi ĉion kion vi vidas do pro tio che vi ne povas prescribi gen per vortoi, vi ne povas tute clare kai profunde memori gen. Do esas interesa inter mixo de linguistico kai um, psicologio, mi supposas. Um, kai estas alia cialo kai tio estas la evoluo de la cerbo mem do mi jam parolis pri la tri ĉefa imparato de la cerbo sed estas alia um, fakto kai tio estas ke kiam ni estas infanoj niaj um, cerboj evoluas rapide la celoi uh, mem en la cerbo um, kopias sin um, tre rapide sed kiam ni pli kai pli maljunigadas niaj celoi kopias sin ancora copiasim, sed ne tiam rapide la copiado pli cae pli uh, mal Cae til esos interesse, char sciencistui faris esper, um, experimentoin cun haratoi, cae ili el trovis cae ciam ili rapidigis la proceson de copiado de la celui en la cerbo de haratoi, ili el trovis cae facte haratoi comences um, pli afero in quia acasis al ratui. Do Um kiam vi cerebo um copias pli rapide vi forgets as Ju you pli rapide vi copias vi an pardon min, donmin you pli rapide la celloi and vi cerebo copias des pli rapide vi forgesas pri afero kaj ili kredas ke tio okazas pro unu ĉefa kialo kaj tio estas ke via cerbo estas kvazaŭ diskaparato kaj diskaparato havas um, certan sumon da spaco ĉu ne sed kiam vi plenigas tiun spacon vi ne povas meti pli da memoroj al dosieroj ĉu ne do nia cerbo funkcias simile Oni ofte diras ke ni havas grande in sorgo in kai ni povas memori tio multe da datumo e estas ne kalkulebla i sed tio ne vere justas. Ni atserbo fakte ofte forigas memorojn kiun gi credas che ne estas pli utilai ne credas sed kiun gi electas pro ne tauget uh, ne tauget letso mi supposas um do gi simple forigas memorin kai kiam vi estas in fano kai vi ai cello en la cerbo pli ofte au pli frequente copia sin citiu processo devas pli ofte the okazi do kiam la cello copiasin la cerbo mem iel electas la memoria kai am rigardas jin kai dis chumi hmm, bezonas tion?» on ne mi gin, jin chumi bezonas ti on yes mi bezonas ti on kai mi lasos ti on tie chune am um, sed kiam ni maliunijadas niai celoi ne tiam ofte copias sin, cae tiam le memoroi ne estas tiam ofte forgetitai. Estas interesa temo, mi ne estas sciencisto, do mi ne povas entute clarigi la proceson, se gi interesas min, um, cae estas alia afero, cae verisaine por mi la play credebla kai tio es ke kiam vi es infano la play parto de la tempo vi simple ne devas memori tion ki okazis cirka vi chu vi vere devas memori tion tempon kiam vi manjes rozon kai poste vomis sur vi an chuon chu vi vere bezonas memori tion eble via et sarabov kai laus cien nove electas che vi ne devos memori tion kai gi simple forgetas tion memoron char veri vi havus tion mute da memoroi de vi vomante sur via in <laughs> <laughs> Ob nu, veriscaine mi havus. Sed, yes, Yenchio, Uh, ah, Simple scribo in la on sube vian anuan memoron, car tio eses interesa temo por mi. Veriscaine, gi simple estas ennuiga memoro, au eble, gi estas emoziplena memorum, car emoziplenai memorui estes pli facile memoreblai. To, Yenchio Se vi chatis citium filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalo, se vi anca ne abonis, ca mi vidos din en la veronta filmo. Ca se vi ne estos tie, tie. Mi dono salvi ion memorindan. Kai, <laughs> se vi shatis len havon de mia kanalo, kai vi volas helpi min kreskigi gin eson tetsen, vi povas per nur eta donazzo ce mia Patreon pagio. Necesas nur unu dolaro monate per vere helpi min. To, dankon, kai jen miei subitenantoi.